la actriz Blanca Suárez presentaba su nueva película en El Hormiguero, donde nos dejaba otro locazo firmado por Carmen March, un mini vestido negro con detalles en rojo y plata que combinaba con botas altas. Es perfecto para Navidad. Blanca Suárez sabe cómo inspirarte y tiene la clave para tus vestidos de fiesta, como nos demostró hace unas semanas con un diseño que mezclaba lunares y transparencias de De Filosofi y Lorenzo Serafini. Este miércoles, la actriz visitaba, una vez más, El Hormiguero, donde presentaba la película, tiempo después, y de nuevo nos dejó un look del que tomar nota. Para la nueva visita Pablo Motos, la madrileña elegía un vestido negro con estampados bordados en rojo y plata de Carmen March un diseño de cuello redondo y manga corta ligeramente abullonada, totalmente tendencia, y que puede servirte tanto para una salida más informal como para acudir a un evento más especial como las comidas barra cenas barra quedadas de Navidad. Blanca escogió la versión vestido corto de este diseño, que pertenece a la colección otoño barra invierno 2018-19 de Carmen March, ya que también lo hay en versión conjunto de camisa y pantalón. En su caso había combinado el vestido con botas altas negras de cuero de Yves Saint Laurent. Y no lo mostraba en Instagram. En cuanto al peinado, Blanca optaba por un recogido con moño bajo y diadema, con un maquillaje en tonos rosas y uñas rojas a juego con el vestido. Nos encanta. Una apuesta muy sencilla y efectiva.